j'ai vu que bientôt ce sera la fête de la science et je me suis dit waouh, si ça c'est pas un méga projet de vulgarisation, alors j'y connais rien. Bon ok, j'y connais rien, mais ça a l'air d'être cool, faut que je participe. Après la fête de la science, c'est un peu tous les ans, donc l'idéal c'est de s'intéresser surtout aux nouvelles découvertes. Qu'à cela on va faire dans l'actuel. Et même soyons fous dans le local. Il y aura bien de la recherche en psycho dans ma propre ville et en ce moment. Ok, c'est quoi ça Ça a l'air d'être bien. Allez, on y va. Message de Clermont-Ferrand, la maison des sciences de l'homme. Elle fait partie de tout un réseau national, le RNMSH, donc il y en a sûrement une proche de chez vous. C'est une infrastructure qui s'intéresse surtout à l'interdisciplinarité, donc j'imagine qu'ils auront une bonne vision d'ensemble pour m'orienter vers un projet actuel en psychologie. Alors c'est à juger, dans cette vidéo on va parler d'inégalité de genre dans le système scolaire. Mais avant d'aller voir la responsable de ce projet de recherche, on a du boulot. Apparemment, d'après un rapport de 2015 sur les inégalités de genre, il y aurait une amélioration dans le secteur de la santé, l'économie, la politique et l'éducation. Donc c'est plutôt cool. Sauf que cette amélioration des inégalités entre les hommes et les femmes n'est que de 4%. Déjà moins cool, 4% en 10 ans. Je vous épargne le calcul, à ce rythme-là, il faudrait 117 années pour atteindre l'égalité homme-femme, soit en 2133 Je sais pas vous, mais moi je ne serai plus là. Ou alors on aura fait des progrès dans bien d'autres domaines. Ce qui bloque, c'est la sous-représentation des femmes dans les filières plutôt scientifiques, technologiques ou encore tout ce qui touche aux maths et à l'ingénierie. Et ce sont souvent les filières les plus rentables financièrement mais aussi les plus réputées socialement, surtout que d'une manière générale, les femmes accèdent beaucoup moins au haut statut des carrières académiques. Mais pourquoi et comment ça se fait eh bien, il y a plusieurs théories qui tentent d'expliquer en partie ce phénomène, mais la recherche actuelle dont on va parler se base sur une en particulier, la théorie de justification du système. Donc avant toute chose, on va la définir. Cette théorie constate et explique notre tendance à accepter les différences de statut entre les groupes alors même que l'on fait partie du groupe de bas statut. Et tout ça, pourquoi Parce qu'on arrive à le justifier. Et on le justifie comment Avec quelque chose d'hyper fiable. Les stéréotypes. Ça va de soi. Bon, je me moque, mais on le fait tous. Hein. C'est des processus inconscients et on n'a pas trop de pouvoir là-dessus. Surtout les stéréotypes, hein, dans le genre truc qui nous influence alors qu'on le veut pas, ça se pose là. Et pour le sujet d'aujourd'hui, un stéréotype qui fout bien la m****, <clears throat> qui nous fourvoie immodérément, c'est que les femmes sont vues comme moins compétentes que les hommes. Bon, derrière, faut bien l'équilibrer, donc elles sont aussi vues comme plus sociables, plus gentilles, plus bienveillantes, plus tout ça. Ça aide à faire passer la pilule. Ça se joue souvent sur ces deux domaines d'ailleurs, hein, compétence, sociabilité. Ah bah elle est pas fut-fut, c'est sûr. Mais bon, elle est bien gentille. Ce stéréotype-là est central dans la question du sexisme, mais il y en a plein d'autres, et pas forcément sur ce sujet d'ailleurs. Et donc que nous dit la théorie de justification du système elle nous dit que l'on ne va pas seulement accepter les choses comme elles sont, mais on va aussi les défendre et juger négativement celles et ceux qui ne respecteront pas les attentes des stéréotypes. On va juger plus négativement une femme qui ne serait pas gentille, bienveillante, maternelle, qu'on ne le ferait pour un homme qui ne le serait pas non plus. Un homme qui n'est pas spécialement bienveillant, gentil, ben c'est normal, et même tant mieux. S'il est trop gentil, on va le juger négativement. C'est pas un bon homme T'as vu Pareil, quand une femme est compétente, on la félicite moins et elle est désavantagée par rapport à un homme aussi compétent. On observe pas mal ce phénomène dans certains milieux professionnels d'ailleurs. Mais quand je dis qu'on juge négativement celles et ceux qui ne respectent pas les attentes des stéréotypes, je ne parle pas seulement des hommes qui jugent les femmes ou les femmes qui jugent les hommes. Non, non. Là, pour le coup, tous égaux pour juger. Tout le monde juge tout le monde et de la même façon. Ce qui a un effet, ce n'est pas le genre de la personne qui juge, mais ce qui est important, c'est le genre de la personne jugée. Du coup, on véhicule et on maintient les stéréotypes, même ceux qui nous sont défavorables. les femmes sont incompétentes, les hommes sont compétents. Je crois surtout que personne n'est vraiment compétent, en fait. Mais bon, vu que les hommes sont censés être plus compétents, c'est à eux qu'on va donner le pouvoir, logique, et en même temps le haut statut, ça va souvent ensemble. Et puis après, une fois le truc lancé, on finit par accepter ce qui est déjà en place, on vient de le voir, on le justifie. Et quand la seule donnée qu'il nous reste, c'est que les hommes sont plus représentés dans les hautes fonctions, et eh ben derrière, faut l'expliquer. C'est qu'ils doivent être plus compétents. Le système ne peut pas être foutu comme ça, sans raison. Et puis de toute façon, c'est difficile de prouver le contraire. Et du coup, les femmes derrière, ben elles sont d'accord, surtout qu'elles sont censées être moins compétentes. Sauf que là, depuis une trentaine d'années, il y a un bug dans le système, une Ça fonctionne plus. Enfin, ça devrait ne plus fonctionner. On a une donnée importante qui vient contredire la potentielle légitimité de la domination masculine. Les filles sont scolairement meilleures. Elles peuvent bien être sociables, apparemment elles sont aussi compétentes. Et c'est le cas depuis au moins 30 ans. Ça date pas de ce matin au petit-déj, 30 ans Qu'est-ce qui peut bien se passer dans nos têtes pour que cela ne change rien à nos raisonnements et que l'on continue de trouver ces inégalités légitimes Ou en tout cas, quand c'est pas le cas individuellement, faut bien avouer que ça change rien. Pourquoi Bon, évidemment, je crois que la chercheuse qu'on va aller voir s'intéresse justement à cette question. Il faut s'accrocher, je sens que ça va être vraiment intéressant. Allez, on y va. alors nous voilà devant le seul laboratoire CNRS spécialisé en psychologie sociale. Il s'appelle le LAPSCO, Laboratoire de psychologie sociale et cognitive. Et c'est aussi le bâtiment principal de la fac de psycho de Clermont-Ferrand. Mais nous, on est surtout là pour rencontrer quelqu'un. Eh bien, je m'appelle Delphine Martineau, je suis professeure des universités euh, à l'Université Blaise Pascal, à l'UFR de psychologie et je suis membre du laboratoire euh, qui s'appelle le LABSCO, Laboratoire de Psychologie Sociale et euh, Psychologie Cognitive. Et donc j'enseigne la psychologie sociale et je fais aussi de la recherche dans ce domaine. Mes centres d'intérêt sont beaucoup l'éducation et euh, tout ce qui relève des inégalités sociales et des problèmes de stigmatisation des populations qui sont défavorisées, notamment défavorisées en termes de réussite scolaire on, part bien de la hiérarchie actuelle, c'est-à-dire cette domination masculine de notre société mm-hmm. occidentale, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est toujours là, alors que ça fait 30 ans que les filles réussissent mieux scolairement, et que donc elles pourraient tout à fait avoir rétabli un équilibre en allant vers autant des postes prestigieux, des meilleurs salaires, puisqu'elles ont visiblement les, compétences euh, pour pouvoir le faire. Donc on avait une première hypothèse où on voulait savoir si euh, les élèves avaient conscience que les gens en général n'expliquent pas par les mêmes traits de personnalité la réussite des filles à l'école et euh, la réussite des garçons à l'école. Donc on a mené une première série de recherches sur plusieurs euh, milliers d'élèves, de la sixième à la terminale, pour que ce soit très représentatif à partir de questionnaires. Et ces questionnaires comportaient des questions qui commençaient toujours par « les gens en général pensent que… » une fille qui réussit pour la moitié des élèves, l'autre moitié des élèves, c'était les gens en général pensent qu'un garçon qui réussit et on proposait un certain nombre de traits de personnalité et ils devaient dire si euh, à quel point ces traits de personnalité euh, expliquaient la réussite de la fille pour la moitié des élèves, d'un garçon pour l'autre moitié des élèves. Et ce qu'on a euh, pu observer, c'est qu'effectivement, on a affaire à ce qu'on appelle un stéréotype de genre, c'est-à-dire que les élèves ont bien conscience que les gens en général ne décrivent pas la réussite d'une fille de la même façon que la réussite d'un garçon. Et on peut dire aussi que c'est un stéréotype parce que tous les élèves, les filles comme les garçons, ont la même conscience, ont la même connaissance de ce stéréotype. Il n'y a pas de différence, n'y n'a pas d'effet du sexe de l'élève. Et alors, quel est ce stéréotype Eh bien, la réussite d'une fille, ils ont conscience qu'on l'explique davantage par des traits en rapport avec le conformisme. Une fille qui réussit, on l'aperçoit comme obéissante, faisant un travail bien soigné, studieuse, qui respecte bien les consignes. Donc quelque chose de très conformiste, qui répond bien aux consignes de l'école. Ces traits, on peut les utiliser pour un garçon, mais moins. Leur connaissance de ce que les gens pensent d'un garçon qui réussit à l'école, c'est le fait qu'il est perçu comme avec beaucoup de confiance en soi, de l'ambition, des capacités de leadership. Ces traits, même si on peut les trouver quand ils décrivent une fille, on les trouve beaucoup moins. Donc si on résume, on a un stéréotype de genre qui dit qu'un garçon qui réussit, il a confiance en lui et il est ambitieux, il a du leadership, alors qu'une fille qui réussit, c'est parce qu'elle respecte bien les consignes, elle est obéissante, elle se conforme à ce qu'on attend d'elle, elle est soignée, elle soigneuse dans son travail. On comprend bien que si cette réussite euh, doit permettre de s'orienter dans des études plus tard ou vers des professions, bah, si on est quelqu'un qui se conforme à ce qu'on dit, qu'on est, est plutôt soumis et bien respectueux, on va probablement pas aller vers des, des, métiers ou des études qui vont nécessiter du leadership, de la prise d'initiative et de responsabilité. Donc ça veut dire que les filles ne s'orienteront pas ou s'orienteront beaucoup moins que les garçons vers les filières dites les plus prestigieuses alors que le garçon, il va aller sur euh, des disciplines euh, qui sont considérées comme les plus prestigieuses et qui mènent aux métiers les mieux rémunérés socialement, ceux qui euh, donnent le meilleur statut social et bien sûr aussi du pouvoir. Donc voilà, on a les germes d'une justification du système dans la perception de la société, dans la façon dont la société perçoit la réussite scolaire des filles, la réussite scolaire des garçons. Et les élèves le savent, puisque tous ont conscience de ce stéréotype. On avait une deuxième hypothèse, c'était sur la représentation de l'intelligence. Est-ce que les gens en général ont euh, une représentation différente de l'intelligence d'une fille et de l'intelligence d'un garçon Donc on a là encore fait une nouvelle étude, donc on avait des parties questionnaires, et après on a retesté euh, cette idée. La moitié des élèves avaient un portrait de fille qui s'appelait Julie, on disait qu'elle avait très bien réussi au BEPC. L'autre moitié des élèves, ils avaient le portrait de Julien qui lui aussi avait très bien réussi au BEPC. C'est exactement les mêmes portraits, il n'y a que le prénom qui change. On a pu voir que les élèves, filles comme garçons, encore une fois, tous les élèves, pensent que l'intelligence des filles est moins malléable que l'intelligence des garçons. Moins malléable, ça veut dire qu'elle a moins de souplesse pour se développer. Tous les élèves, lorsque c'est un portrait de garçon, ils vont attribuer beaucoup plus de potentiel d'intelligence euh, pour l'avenir. Donc euh, on pense qu'un garçon quand il réussit, derrière, euh, il y a un fort potentiel. Alors que pour les filles, le potentiel est moindre. Et c'est même encore pire que ça, c'était le résultat le plus surprenant et peut-être le plus dramatique, c'est que pour les élèves qui pensaient que la fille qui avait ce BEPC, elle était arrivée là en travaillant dur, en ayant fait beaucoup d'efforts, Derrière, ils avaient un pronostic très défavorable, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de potentiel pour réussir dans l'avenir. Alors qu'un garçon, qu'il ait fait des efforts ou pas pour avoir son BEPC, derrière, les élèves lui voyaient toujours un gros potentiel pour réussir dans l'avenir. La fille, elle, plus on pense qu'elle fait des efforts, moins on pense qu'elle aura de potentiel pour réussir dans l'avenir. Donc là encore, c'est cohérent avec une justification du système, c'est si la fille elle a une intelligence qui se développe moins bien et qu'elle a moins de potentiel, bah, ça paraît cohérent qu'elle n'aille pas vers les disciplines les plus réputées, qui sont considérées comme les plus dures euh, pour les études. La troisième hypothèse, euh, là on s'intéresse à l'université, à l'enseignement supérieur. Donc on quitte le collège euh, et le lycée qui étaient les travaux euh, précédents, on a étudié les valeurs auxquelles adhèrent les, filles et les garçons. On peut dire les hommes et les femmes, hein, puisque là on a affaire à de jeunes adultes. On n'est plus sur ce qu'ils savent des croyances de la société, mais sur ce qu'ils ont comme valeurs eux. Il y avait d'autres travaux, nous l'avons vérifié. Effectivement, les hommes et les femmes n'adhèrent pas aux mêmes valeurs. Les femmes adhèrent à des valeurs plus centrées sur l'altruisme, dans lesquels ce qui est important pour, pour les femmes, c'est la coopération, c'est l'égalité entre les, entre les individus, alors que les hommes, eux, adhèrent plus à des valeurs d'affirmation de soi, où ce qui est important, c'est le soi plutôt que les autres, et c'est fortement axé sur le besoin de compétition, l'envie de, de, mieux réussir qu'autrui. Bien sûr, hein, les, les hommes et les femmes ont tous des valeurs euh, d'altruisme et des valeurs euh, d'affirmation de soi, mais les hommes ont adhèrent plus à des valeurs d'affirmation de soi que les femmes et les femmes adhèrent plus à des valeurs altruistes que les hommes. Ça pose un problème parce que l'université, l'enseignement supérieur, les études supérieures de manière générale, elles valorisent les valeurs d'affirmation de soi pour la réussite. C'est-à-dire qu'on, dans l'enseignement supérieur, on associe la réussite, la réussite universitaire, la réussite au diplôme et par projection la réussite dans la vie professionnelle qui va venir, à des valeurs d'affirmation de soi. Ce qui est important, c'est d'être le meilleur. Et les garçons, eux, bah, ils sont comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que les valeurs auxquelles ils adhèrent, spontanément, liées à leur socialisation, ils hein, ils sont pas nés avec, mais ils ont été socialisés pour euh, être plutôt euh, en adéquation avec des valeurs de compétition. Et ce sont ces valeurs que l'université dit qu'il faut posséder pour réussir un diplôme. Alors que les filles, elles, vivent ce qu'on appelle un décalage culturel. Elles arrivent avec des valeurs altruistes. Et ce qu'on attend d'elles pour réussir un diplôme, c'est qu'elles aient des valeurs d'affirmation de soi. Alors elles en ont, mais moins bien que les garçons, donc elles ont un décalage culturel. Et ce décalage culturel, on a montré que euh, ça les conduit à avoir moins envie de choisir des matières, lorsqu'il y a des choix de matières possibles, ou même des filières, des choix de filières possibles, elles ont moins envie d'aller vers les filières qui euh, revendiquent le plus ces valeurs de compétition. Donc tout ce qui est école prépa, école d'ingénieur, euh, école de commerce, toutes ces filières dans lesquelles il y a une sélection drastique et qui ensuite vont valoriser l'idée qu'il faut vraiment euh, être le meilleur et ne pas craindre de dépasser les autres, eh bien les filles sont moins à l'aise, donc ont moins envie d'aller vers ces filières. Alors bien sûr, on trouvera toujours des filles qui ont envie de le faire, mais forcément moins nombreuses que les garçons en raison de ce décalage culturel. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, il y ait une plus grande publicité qui soit faite sur nos résultats pour que les, gens qui ne font pas des, études en psychologie ou qui, ne lisent pas la, recherche scientifique en psychologie soient informés de ces résultats pour bien se rendre compte que euh, c'est pas anodin quand on va dire d'une fille euh, ah oh, mais c'est bien une fille, elle, euh, est, très appliquée, elle est, toujours euh, consciencieuse. Et d'un garçon, oh c'est bien un garçon, euh, il a l'esprit de compétition. C'est pas anodin de se dire ces choses-là parce qu'en fait on est en train de conditionner toute une représentation d'eux-mêmes, une façon dont ils vont percevoir leur soi. Et ça, ça va avoir des conséquences lourdes plus tard, quand ils vont devoir faire des, choix d'orientation. Non, un garçon n'est pas de manière innée quelqu'un de compétitif et une fille n'est pas de manière innée quelqu'un de soigneux et, de, qui respecte bien les consignes. Ce sont des effets de socialisation dans lesquels les parents ont un rôle fondamental et plus on saura que ce sont des effets de socialisation, plus on pourrait essayer de lutter contre et que les parents cessent de prêter des traits de personnalité aux filles et aux garçons dès leur naissance. Alors euh, la suite, euh, puisque évidemment, même si on a fait euh, tout cet ensemble de recherches, il y a toujours plein de questions qui restent à explorer. Donc il est nécessaire de continuer d'essayer de voir si on a bien une justification du système social. Est-ce que quand une fille va se décrire comme plus obéissante, plus conforme, est-ce que ça, elle va percevoir le monde plus juste Si on, arrive à montrer cela, ben, on montrera bien que ces descriptions, ce contenu de stéréotypes de genre est au service de la justification du système social et aide les individus à penser que le monde dans lequel ils vivent est juste et que chacun est à sa place. On a aussi euh, un tout nouveau projet euh, où cette fois, on va se focaliser sur les garçons et pour essayer de comprendre pourquoi ils réussissent moins bien que les filles. Et on s'intéresse aussi à une autre population qui est désavantagée euh, dans la réussite scolaire dès les premières années de scolarité. Ce sont les enfants issus de milieux défavorisés et c'est la même idée qui va nous guider pour les garçons et pour les, pour les enfants de milieux défavorisés. C'est la façon dont ils perçoivent le milieu scolaire comme étant compétitif. Et on, veut voir comment la perception d'une compétition dans laquelle on est défavorisé dès le départ amène finalement à se désintéresser de l'école.